big rivers high Hilton. Een prachtige aarde van Hilton. انا كي كنعيش ماشي انا عاد الاول هذا كي هي بحال شي لوزه بهذاك الشيء باللونجلي بحال انا هكا اوا أيوة، عندك هيا هيا شوف واحد اللي كيضحك وهو شي واحد اللي كيبكي وهذا راه كيبكي كيبكي وانا موقف كنعرفو ديسمبر هذيك هذا الولد ما كيعجبوش السلام عليكم خوتي خوتاتي صباح الخير عليكم فلوق جديد وفيديو جديد اليوم لقيت هنا انتم كتشوفوه هذا ملعب الكره ديال فيتاس ارنم ولكن ما جيناش نتفرجوا في الكره جينا لحاجه واحده اخرى خليكم معنا تشوفوا الجيني يلا from okay, there you go. de Mudarajat, Islam. النعاس هاي سلا نقطعو كارتي Meneer, hetzelfde prijs. Onder de dame, hetzelfde prijs. Hier. Heel hard, eh, ja, dus gelijk. Ja. Ja, ja, ja. ja. Meneer, mevrouw. Meneer, mevrouw. Hetzelfde prijs. Zijn ook niet. al ja? Zijn niet zo klaar. Ja, die Ik Ja, Come in. Ik je het visie? Ik dit wordt ik Dat is wel hele ruimte over het leven Meneer, Of kost het 50 cent. 5 euro of zijn de meeste leven. Kijk eens. Kom zo meteen nog even kijken, ja? Juist. Ja, dat is wel. YouTube kan kijken. Hm? Er is alleen stil als YouTube kan kijken. Ja? En anders niet. SpongeBob. Ja, maar die zijn nog klaar. كما كتشوفوا هاد الكتب غير النازيه يعني كاين ما يتشاف انتيك ولا هذه ديما كتجي عندنا هاد المراه Amor, descobrir nele. je hebt вже до Гдоктеб. Weet u de nieuwste? Volgens mij dat die ja. Deze? Ja. je een mooie verpakking hebben? Eh, ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Kijk eens meneer. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Heb je al meer van ja? ja, ik heb drie delen gedumpt. En... Weet je, als je nou niet meer leest hè, Ja. Ze zijn heel populair. Hè? Dan, uh... Hou ze gewoon in de marktplaats, als je paard hebt, verkopen ze weer. Dankjewel. Maar wel, wel netjes hard. Hartelijk bedankt, fijn dag verder. Dank je. Doei اسلام كان تيقلب على هذا الكتاب من شحال هذه هو لقاه خدينا له ب 6 ايرو 50 شحال كيديروا جداد اولي؟ 57 اه 57 طايح ايرو ولا بلاش يلا خليكم معنا نتوما كتشوفوا اخوتي هذه هي الارضيه ديال التيران وعلى هذا الحديد تيمشي لكازا الجهه الأخرى نطلب كنت شوفوا خوتي هذا هو الملعب يعني كنتسالوا العش فين مشى العش كي كتشوفوا ها هو العشب اخوتي تينسحب لتحت تيخرج تحت الارضيه حتى لبرا يعني هانتوما شفتوا السوق كي داير دخلها 4 ايرو 50 عندهم 45 درهم هرا هرا نوريو شرينا هرا جبد شوف واش شرينا هنا اجي هنا طمنا ما كاين والو وري شنو شرينا الاول هادشي هادو اللي قالت ديال الخدمه هي اسلام واحد الكتاب زيد والتنيسه Kaşirişliğine uhat saklı isle. الله في البيناري وي وي غتمشي بيناري والمدرسه ديالو راه مهرسه كاع مات و وهاد الولد برام راه صافي ما براش ما عندو ما يدير و هاكا يمشي لشي سميتها يدير شي حاجه لا ما مزيان مزال مع انا كاع ما كبيت كنشوف هادشي فين واقف كلشي اه اه هيا ديسمبر وكذا وانا اللي كان كره هذاك الشيء عجبتني شوف هي انا راني كريت آه، سميت هاد الحمراء وهاد الزرقاء هي وانا دابا عندي هاد هاد هاد الزرقاء ايوا هو راه يدير شي حاجه يسرق السرقه ما مزيانش وانتم كتشوفوا البوليس جا عنده شنو يوقع بلاتي سينا ما قلنا لهمش السايكو اللي شريت مكانه خوتي انتيك قديمه الثمن ديالها كان جوج الايرو 20 درهم اوكي خوتي خواتاتي نطلبوا من الله يكون عجبكم هذا ال vlog وتا الفلوج الجاي السلام عليكم Tschüss. بسلامه